Salut! Astăzi este despre a te loga. Index este a te identifica pe o pagină de internet cu nume și parolă. Și m-am gândit că pagina de internet, bineînțeles că este o persoană, chiar dacă e o firmă, în spatele ei este tot o ființă umană, și uh, este interesant cum uh, noi vrem să ne logăm la celălalt, vrem să comunicăm cu celălalt. Pentru mine a te loga înseamnă a te conecta la emoțiile tale întâi, și celălalt să se conecteze și el la emoțiile lui și în momentul acela clar se produce o logare uh, naturală și firească uh, iar în momentul în care nu se întâmplă chestia asta, uh, în care eu nu mă conectez la emoțiile mele adevărate și nu îi le uh, comunic adevărat celuilalt, um, cred că momentul ăsta este ca un puzzle de unde lipsesc câteva uh, cartonașe. Uh, mi se pare interesant să ne logăm unul la celălalt prin uh, propriile noastre emoții și să avem curaj să spunem, uite, eu astăzi sunt tristă, ca să nu mai ascundem totul uh, de după alte măști. Tu ce părere ai? Ceau!